इंजॉयमेंट रखें और कल कैंसर डे है tomorrow is a cancer day और मैं नहीं चाहता कि किसी को कैंसर हो जीवन के अंदर में कैंसर स्पेशलिस्ट हो तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप कर रहे हैं I think that is very commendable इतने सारे हज़ारों लोग इंदौर में यहाँ पर सुबह आए हैं और यहाँ पर हमारी देखिए यहाँ पर साड़ी के अंदर लेडीज़ दौड़ेंगी अर्पिता जोशी के नेतृत्व में अर्पिता एक मिनट ऊपर आ जाओ एक सेकेंड ये साड़ी के अंदर रन करेंगे ये भोपाल में भी रन करके आई है हमारे हमारे यहाँ पर संगनी ग्रुप की ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स भी हैं जिनके घुटने बदले में वो लोग भी कुछ टेन किलोमीटर रन कर रहे हैं कुछ लोग जो जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो लोग भी इस भीड़ में शामिल हैं और कुछ विजुअली इम्पेयर लोग भी हैं तो उनको भी मैं उनका स्वागत करता हूँ और सारी जो लेडीज़ हैं जो साड़ी के अंदर दौड़ रही हैं ये संदेश देना चाहती हैं समाज को कि हम साड़ी में भी दौड़ सकती हैं अर्पिता जी दो मिनट कुछ बोलेंगे thank you Varun ji actually uh, uh, हम लोग का ग्रुप है साड़ी स्पीक के नाम से we are authentic sari lovers who are handloom and sari lovers तो आज हमने थीम रेड एंड व्हाइट इसलिए ली है क्योंकि इंदौर क्लीनिनेस uh, में नंबर वन आया तो व्हाइट uh, उसको रिप्रेजेंट uh, कर रहे हैं and red is the symbol of determination power and energy तो मैराथन क्लब लिए पावर एंड एनर्जी लगना है जो कि अरुण जी से हमेशा हम लोग को प्रेरणा मिलती है अरुण जी कैलाश जी सुमित जी एंड नीरज भैया का मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने and thank you very much all the best everyone thank you thank you all the best all the best So let's start the Zumba off. Okay, so let's start with the stretching session. Music आ रही सो स्ट्रेचिंग सेशन जिनको स्ट्रेचिंग करना है लेकिन इंस्ट्रक्टर्स ऑन द स्टेज और बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं